Det har, det har vært eh, mye bedre samtaler i år enn i fjor. I fjor var, var det svært dårlige forhold i komiteen eller mellom partene. og Det har vært mye bedre forarbeid i år, sånn at vi har greid å gjort en del avtaler før vi kom i komiteen på vanskelige spørsmål. Så, så bl.a. det som var det store stridstemaet i fjor, var jo Global Supply Chain og subcontracting. Eh, der har vi greid å få en avtale med arbeidsgiverne, hvor vi også fikk støtte fra regjeringen om at det skal være referanse til det i teksten. I tillegg så har vi fått inn eh, referanse til minimumslønn, eh, men ikke minimum living wage, som vi i utgangspunktet ville. Eh, men vi har fått inn viktige eh, referanser til eh, beskyttelse for arbeidstakere, eh, utvidelse av rettigheter inn i formell sektor, insentiver for å gå over i, formell, over i formell sektor. Så så eh, arbeidet har gått veldig bra. Vi har, eh, vi har, eh, ikke fått så mye vi har ikke foreslått så mye tillegg til teksten, for vi ønsker å ha en renere tekst, og det er partene blitt enige om.